Masquelés és un blog que té rèpliques a Facebook i Twitter, creat per Pilar Muñoz i que compta amb un any d'activitat al darrere. El seu objectiu és fer de plataforma de difusió de l'oci i esdeveniments culturals destinat al públic de dones lesbianes i bisexuals. I el fet és que ja ha esdevingut un referent entre el col·lectiu lèsbic. En aquesta entrevista parlem amb la Pilar perquè ens ajudi a conèixer una mica millor Masquelés. Explica'ns una mica com va néixer Mascalers, a partir de quines necessitats, quan de temps porteu, quin perfil d'audiència teniu... Doncs Masquelers va néixer per, per casualitat, bàsicament, perquè la intenció no era fer una, una web mm, que donés eh, promoció dels events, la, la intenció era fer bueno, va néixer a Facebook i era una mica mm, donar informació sobre el col·lectiu LGBT i lluitar contra l'homofòbia dins de Facebook. Després una cosa va portar l'altra i al final va derivar en, bueno, una amiga em va dir, és que això l'has d'agafar i l'has de... O sigui, que aquesta informació mm, de, sobre events, que a mi m'arribava, l'has de treure de Facebook, perquè no tothom està a Facebook. Has de fer un blog, has de, has de treure aquesta informació perquè la gent pugui saber què és el que es fa, perquè la gent va molt perduda. I, bueno, mm, al final li vaig fer cas una mica en plan, bueno, va, vinga, ja, ja ho faig, perquè em va fer una mica d'estar allà matxacant una mica, i per la meva gran sorpresa va resultar que va ser un bombazo, això va ser... I ara exactament els continguts són d'events destinats a, a, per, a, per a lesbianes. Quin tipus d'activitats, de, d'events o de continguts es, es plantegen a, al, al blog? Doncs hi ha molt l'oci diurn, eh, molt l'oci nocturn. Eh, també hi ha oci, oci diurn, afortunadament, que era com una, com una eh, mancança que hi havia, però afortunadament tant a Madrid com a Barcelona hi ha gent que es comença a moure per fer avents de dia, perquè semblava que tot fos sempre de nit i, escolta, també sortim de dia. Afortunadament també s'està fent oci diurn i eh, sobretot també molts temes així culturals de recitals de poesia, presentacions de llibres, eh, bueno, també actes reivindicatius, eh, és una mica de tot, però sobretot és oci nocturn i alguna cosa cultural quines, eh, ah, com a mínim a Barcelona, eh, hi ha menys locals des destinats a, a, a lesbianes que es puguen estar destinats a gais. Eh, no sé si és una realitat que hi ha a parts de l'Estat o a parts d'Europa, i quin creus que seria el motiu d'aquesta, diguem, me menor visibilitat a l'hora de, de l'oci? Home, sí, les noies sembla que sempre anem pel darrere dels nois, en això també, i sí, hi ha menys locals de noies que per nois. Eh, el motiu? Doncs no ho sé, eh, potser les noies no tenen tanta facilitat potser a l'hora de muntar un local perquè no tenen tant eh, poder adquisitiu, no tenen tanta liquidesa per muntar un local. Eh, també les noies sí que som de sortir, però bueno, tampoc anem massa a saco, som més tranquil·les. Sí que volem oci nocturn, sí que volem sortir, però també volem altres coses. Diguem-ne que l'oci de les noies, eh, la demanda, que no vol dir que estigui eh, Mm, correlativa amb l'oferta, hi ha molta demanda d'oci de, variat, d'oci de cultura, d'oci de coses diferents. Però bueno, eh, l'oci nocturn està, ha d'estar, eh, el que està està molt bé, mm, i bueno, penso que mm, de moment no sé si, si més oci eh, nocturn seria viable. I a partir de la teva experiència, com s'organitza? És a dir, hi ha locals eh, fixos que s'organitzen? És més per, eh, per festes? Eh, com funcionaria? Hi ha molta festa, hi ha molta festa itinerant. Molta. Hi ha locals eh, que ja la, la gent coneix i la gent hi va, però també hi ha molta festa i de fet jo penso que això és gran part de l'èxit de Masquelers perquè la gent va molt perduda, és a dir, la gent que munta una festa diu, bueno, vale, fantàstic, he muntat una festa aquest dia, aquest puesto i tal, i com la promociono? I la gent que vol anar a aquestes festes eh, també és en plan, bueno, quines festes hi ha, on, on es fan? I va la gent molt perduda, una buscant com difondre, difondre la informació i l'altra gent buscant a veure com troba aquesta informació. Penso que Masquelés és el punt de trobada entre les usuàries i les organitzadores de festes. Per això, té tanta, tanta, eh, tant rebombori, no? tanta, tanta, tant d'èxit al final. Quin tipus de, de públic o d'audiència eh, té Mascalers? és a dir, per edats, per, per llocs, tu publiques coses de Catalunya només, mm. Eh, d'arreu de l'Estat? No, jo mm, publico coses d'arreu de, de l'Estat, òbviament per proximitat tinc més accés a informació de coses de Catalunya, però cada vegada s'està extenent, s'està corrent la veu, i cada vegada m'arriben més coses de, de, de puestos diferents, Santander, Ciudad Real, Andalusia, Extremadura, cada vegada m'arriba més, eh, més informació perquè la gent, a la gent li agrada la idea, i bueno, som sobretot noies de Madrid-Barcelona entre 20 i tants, 25, una cosa així, 35-40. És una mica aquesta la, la, la, la franja d'edat, no? de, de gent que, que va a la pàgina a buscar informació, però ja és, és com un costum, no? O sigui, bueno, a veure què fem aquest cap de setmana, bueno, pues a veure què hi ha publicat aquí i ens organitzem. Una mica aquest el perfil. I abans comentaves també que hi havia com una certa demanda d'oci, diguem, més diurn. Sí. Eh, quin seria aquest oci més diurn? Seria teatre, serien excursions? Ara d'aquí no ressortirà un, un creuer? Eh, sí. Quin tipus d'oci seria això i quin... Pues, pues sí, serien coses diferents i originals i també amb un toc així, um, un toc una mica cultural, no? Fa poc hi ha unes, eh, bueno, afortunadament hi ha noies que ja estan començant a muntar aquest tipus de, de, de, de coses, eh, jo fa, fa poc vaig anar a un, a un event que era senzillament un vermut, o sigui, no tenia gaire caràcter cultural, però escolta'm, estava, hi havia moltíssimes més noies, de fet les organitzadores es van veure una mica desbordades, perquè clar, és que dius, bueno, mm, i si no vull estar fins les 4 de la matinada ja a una discoteca, també eh, m'agrada fer altres coses, no? I realment aquest tipus de coses diferents, excursions, eh, sortides culturals, eh, coses una mica, doncs, al final la gent el que vol és sortir i conèixer gent, en un ambient una mica distendit. I si tu te'n vas a una discoteca és molt difícil de, sí que potser, clar, que la gent, però a les noies ens hi costa molt començar a parlar amb una noia que no coneixem de res, i més si està en una discoteca, has de començar a cridar, no, no, no ho facilita. En canvi, una altra mena d'activitat, més eh, que, que, que, bueno, que facilita una mica el començar a parlar amb la noia que tens al costat, ostres, doncs mira això, que tal, que qual, és més benvingut, no? Ja et dic que no és que la gent, no és que les noies no vulguem oci nocturn, simplement que volem complementar-ho amb altres coses, no? Després també, eh, quant temps fa que, que hi ha aquesta iniciativa i si creus que realment hi havia, una mica també ho has comentat abans, una mica de desorientació a l'hora d'ubicar-se on estaven els, els, els events, sí. hi havia una necessitat d'això sí. i això quan de temps porteu? Bueno, portes, portes. bueno, jo porto Masquilers va néixer al març de l'any passat, fa un any i, i poquet, i sí, sí, ja et dic, jo em vaig veure molt sorpresa per l'èxit immediat de, de, de la web perquè, perquè i, bueno, i això em va demostrar la necessitat que hi havia. No? La gent que munta events està encantada de que jo pengi això, perquè a més per veure, oblida't de que si has de tenir no sé quants amics de Facebook perquè si no no tens difusió, no, està penjat i tothom ho pot veure i és una molt bona difusió. Eh, hi ha unes noies eh, que organitzen events diuns i em van dir, és que tu no saps la quantitat de gent que quan li preguntem com ha conegut l'event, diu, no, a través de la pàgina de Masquelés. I sí, sí, la gent s'ho mira i... Era una mica, és, la, o sigui, el concepte és una mica... La informació estava, però estava molt dispersa. I ara està organitzada en un mateix lloc. És molt més fàcil per tothom, és molt pràctic. És una mica... Aquesta és la idea. Eh, hi ha experiències similars a la que has plantejat tu a, davant d'una necessitat que diguem que és mhm. similar, pel que has comentat mhm. abans, a altres llocs d'Espanya de, i mm. d'Europa, hi ha experiències similars a altres parts d'Europa o d'Espanya? De, o, de, o, jo, jo no coneixo primera? cap, no ho sé. Jo, potser hi ha, però jo no les he vist. Sí que he vist a Espanya altres blogs que informen d'events i coses, però ho fan com, una, com algo adicional. És un, un blog que, que, o una web que informa de diferents coses, però a més a més tenen allò que és, bueno, eventos per noies, no sé què. Eh, però ho fan com, com algun molt addicional i ho tenen allà. I és una mica també complicat de trobar la informació perquè vas a buscar una festa i resulta que la, la data és de fa tres mesos. No és massa pràctic, però sí que hi ha webs que informen com, com algo addicional. La diferència està en que Masqueles és una web especialitzada en informar d'events i és molt fàcil de trobar la informació, està tot ordenat cronològicament, ho pots organitzar, bueno, ja t'he organitzat per data, organitzes també filtres per, eh, per zona geogràfica o per tipus d'event i pots trobar molt fàcilment les, les coses quina és l'evolució que tindrà el projecte, perquè, bueno, estàs tu Estic només sola. per ara, perquè moltes <laughs> vegades també te fan preguntes en, en, sí, en plural. Sí. Uh, quina serà l'evolució? Més gent? Uh, més, més àmplia? Més... Bueno, eh, jo sempre ho dic, les seguirà creixent mentre la gent ho vulgui. Eh, és la gent la que, la que està decidint cap a on va Masquelers i depenent de, de les necessitats que, que, que vegi, anirà cap a un lloc o cap a un altre. Ara mateix Ah, bueno, ara mateix ja té un format nou, molt més pràctic, molt més vistós, eh, molt més funcional, i el proper pas, eh, que també has de mirar els medis tècnics, eh, com fer la nova web i tal, això és un futur, bom, encara falta una mica, però si això segueix evolucionant arribarà un moment que jo no podré absorbir eh, tota la informació que rebi i ja serà moment de eh, que la gent, la pròpia gent que organitza els events, tingui l'oportunitat de penjar aquí directament als seus events, perquè estiguin a l'abast de tothom i que s'oblidin de eh, promocionar la seva fanpage de Facebook, que, que clar, han de tenir molts d'allò perquè si no no tenen suficient eh, difusió, no, no, no. Penja-ho i ja està, i estarà a l'abast de tothom, i oblida't. Aquesta és la idea. I després ja, bueno, com a últim, el que seria la, la visibilitat de, la, de les viades dins del col·lectiu, a nivell des del col·lectiu, des del moviment i també dins, dins de l'oci. Quina mm. valoració faries de tot això? I, bueno, comentam i després vale. te faré una. Bueno, afortunadament les noves generacions generacions estan trepitjant molt fort i no tenen cap problema en anar a, eh, del, pel carrer agafades de la mà o en fer-se un petó on sigui, no tenen absolutament cap problema. També surten molt més que, que la gent de 30 i pico, 40 anys cap amunt. Eh, I bueno, eh, penso que és bo diferenciar no? les noves generacions, que són noies de 20 i tants anys cap avall, eh, les de 30 i pico cap amunt. Eh, sí que hi ha una evolució dintre de, de, de lo que és la visibilitat lésbica, encara hi ha molt per fer, perquè és molt còmode. És a dir, un noi se li nota molt, molt més fàcilment que és, que és gay perquè en el moment que veus ja dos nois que estan una mica així juntets, que van caminant, ja de seguida tothom, mira, aquests dos són gais, és molt més difícil d'amagar. A les noies, bueno, eh, tothom ha vist noies agafades de la mà pel carrer i ningú ha pensat, mira, mira, són bolleres, no. Bueno, mira, són amigues. Llavors, això també ens fa estar una mica còmodes, no? No, no tenim aquesta necessitat, perquè potser no se'ns ataca tant per aquesta banda, no tenim aquesta necessitat de reivindicar i és, estem una mica acomodades. Però ja et dic que afortunadament la gent jove passa de tot i si s'ha de fer un petó sigui ho fa i, i penso que és necessari i és bo que ho facin. Creus que en el futur, per exemple, iniciatives com, com la teua favorirà que puguen sortir més locals o més iniciatives emprenedores destinades a públic, a públic L, en aquest cas? Jo penso que sí, perquè és el que fa és democratitzar a la difusió. És a dir, eh, tu, si, si abans muntaves alguna cosa, havies de tenir molta força, molts contactes dintre de les xarxes socials eh, per poder difondre tot això. I clar, si acabes d'arribar, dius, bueno, i, i, i per, per on començo? Com ho faig? Llavors, com que Masquelés el que fa és penjar la informació i tothom té la mateixa visibilitat, és a dir, tots els events es veuen igual, mmm, penso que, que això fa que la gent que, que comença ho tingui més fàcil a l'hora d'arrencar. Eh, després, si ho fan bé, doncs, la gent ja, ja, té, ja té la informació i si funciona la gent tornarà. Eh, I penso que sí, que mm, a l'hora de, de, de donar més facilitats per difondre el que estàs fent, eh, penso que sí, que és molt, serà molt bo per, donar també aquesta varietat no? que, que reclama una mica el col·lectiu. I també, quan abans també comentaves que era una qüestió de, de diners, de capital a l'hora de, uh -huh. de mhm. muntar el negoci, Clar. creus que també hi ha una qüestió de, de diguem, de capacitat adquisitiva o de, de, els estudis diuen que n'hi ha menys, sí. les, les dones cobren menys, no, no, hi ha, no hi ha només de qui vol muntar el local, sinó de qui ha d'anar a consumir per a, muntar, eh, per a que es pugui muntar el local? Clar. Això també existiria com a... Clar, les noies sí que és veritat que guanyem menys. Hi ha estudis que guanyem menys i les, i les lesbianes tenen doble, doble discriminació. Llavors, amb aquest panorama, dius, bueno, i aquest col·lectiu, com es pot guanyar calés amb aquest col·lectiu? El que passa és que sí que hi ha ganes. I en el moment en el que a les noies eh, li dones el que, el que volen, van allà. Jo he vist festes de noies que, que, que no hi cap ni, ni, ni, ni, bueno, ni un alfiler, no, no. O sigui, eh, que no es pot? Doncs pues no es pot, però, però la gent surt i la gent es pren la seva cervesa i la gent és que tampoc, aviam, mmm, tampoc ens quedem, podem quedar allà a casa en plan no tinc calés per sortir. Eh, la gent surt i la gent té ganes. I sí que, sí que, sí que hi ha moviment, Sí, sí, sí, hi ha moltes ganes de, de, de fer coses. Potser, clar, si, si sempre ens ofereixen el mateix, al final diu, bueno, és que per fer el mateix, però si es, es sap trobar aquesta varietat d'events de, de, mm, o d'oferta, d'oci, té molt d'èxit i jo ho he vist realment, bueno, aquest vermut que t'he comentat abans, o una festa a la platja que vaig estar l'altre dia, és a dir, sí que, sí que es mou, sí que es mou. Abans eh, bueno, eh, havíem parlat de que, de que els locals per a, específicament per a lesbianes hi ha menys que per a, per a, per a gais. Eh, el que bueno, també pot resultar curiós és que no hi hagi locals mixtos. Eh, per què creus que es pot produir aquesta, aquesta situació? Si creus que ja està bé que sigui així o... Aviam, mm, jo, bueno, per començar, jo penso que els homes i les dones simplement són diferents, és que al final les coses són molt bàsiques i molt simples. Eh, com que són diferents, doncs tenim gustos una mica diferents i ja és normal que, que ens agradin una mica a puestos que, que estiguin una mica fets per nosaltres. No, no tant pel termin de... Hi ha molta gent que diu, no, és que això és un gueto. No, perdona, aviam, jo tinc eh, una afinitat amb un cert tipus de gent, pot ser per la meva orientació sexual, pot ser perquè m'agraden les motos, pot ser perquè m'agraden els, els escacs. Llavors, bueno, si m'agraden les motos vaig a un bar de moteros i si m'agraden les noies doncs vaig a un bar on hi ha altres noies que li agraden les noies. És simplement una qüestió d'afinitat, però òbviament la meva vida mm, es desenvolupa a molts puestos, entre ells aquest tipus de, de, de, de bars d'oci. No? Eh, però de tota manera jo penso que bars tan diferenciats per nois i per noies potser és Madrid i Barcelona, perquè a ciutats més petites el més habitual és que siguin o, o per nois o mixtos. Mm, per un tema de, de, de... Bueno, és que clar, no hi ha tanta oferta, no hi ha tant moviment i és lògic que, que, eh, bueno, que no es pugui dividir tant, tant l'oferta, és a dir, que altres llocs sí que es divideix eh, una mica, o sigui, sí que sí que s'ajunten els, els nois i les noies. A Madrid i Barcelona, bueno, és una és una oferta diferent, però jo no penso que sigui dolent, simplement mm, que tens un públic específic per cada cosa, siguin gais, siguin lesbianes, siguin moteros, siguin jugadors d'escacs, siguin esportistes, siguin el que siguin. Penso que no és una qüestió d'afinitat i, i ja està.